nummers Patrick Micheli, Schaffelo Zter 1994 Schreier Muse an Zter denen 17 Joer ist hesinn ass der Teil den äh, praktisch alle Jahre äh, in seg Aktivitäten schon zu verdürbeln. Ne alle Fall äh, kommt der ständig dabei. as also mir drinnen bei über 1000 Aktivitäten. Wie benutzt du Plurianet? Wie schaffst du? das? wir benutzen net natürlich als eng eng Bbün äh, fir uns Aktivitäten do ze stellen, äh, dat man sind, dass man auch äh, Mkeeten entdeckt hun, dass man iwwer uns Datenbanken, die man jo hun wie das man lidere schleit sinn, och die Daten enkewen nagin uns Datenbanken gene Datenbanken vum Servicekativtivität Showklassen, dann wo der Pandaclub des Heinzclub hun hier Aktivitäten diese an hier Datenbanken, äh, agin, die man für uns Publikationen selbstverständlich brauchen und da gibt dann eben die ganz kommoden äh, UT von einem Feed ich mir gehen uns dann in Hanno über eine Schnittstelle, die dann eben dann zusammen habe ich noch Plurio developiert gehen hast und Plurio weiter, also die Daten dann eben noch an der ganzen äh, Vielfalt können durchgestalt gehen. Mhm. Ja weil am ganz am Anfang ich mein, du äh, wissen gesehen, das Instrument zu entdecken, eben die Aktivitäten nun gesagt ja auch dass dat den Hanno tatsächlich Resultat gut und dem sind also wohl mal zu und sie hatten den Plurio entdeckt von den dann seine Aktivität und dann eben noch so Video die gekönigt die das an der Printmedien rum ich denke du City Magazin halt von der Stadt Lützeburg an äh, das an dem sind ganz encourageant von aber weißt dass natürlich über Tür weit über 1000 Aktivitäten wird ähm, gave das natürlich bisschen zu viel gehen und äh, das dann eben noch die Kipp von Gloria, die uns dann eben noch daran umgeschrieben hat, lege wir dann eben in Zukunft da können, äh, das ein bisschen praktisch zu äh, gestalten. Und äh, ich meine, da sein ein Post, den man gerne abgegrafen haben. Und äh, voilà, also du hast da ein bisschen, äh, ich meine, für uns zwei Jahre haben wir nur angefangen, für die Schnittstellen dann eben zu developieren, angefangen mit äh, Panda Club als Heinz Club, äh, weil doch schon wat Datenbanken intern im Hausegangen uns besser äh, developéiert gehen also sind der kurzem eben noch äh, sämtliche Aktivitäten natürlich auch Visitidee, Konferenzen, Ausstellungen, die nach im Haus stattfanden, die IWA feed dann eben automatisch und äh, den äh, Plurinet gehen.